संध्या के समय ना भोजन करना चाहिए ना देहरी पर बैठना चाहिए ध्यान दे दें घर में अगर आप चिर स्थायी काल तक लक्ष्मी को रखना चाहते हैं घर में अगर लक्ष्मी का वास नहीं करवाना चाहते हैं तो ये बात गांठ बांध लें अगर आपके घर में लड़ाई होती है तो ये कारण हो सकता है अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता तो ये कारण हो सकता क्या आप अपने घर में संध्या काल को या तो झाड़ू लगाते होगे या संध्या काल में भोजन करते होगे या संध्या काल में भोग मैथुन्य कर्म करते होगे अथवा संध्या काल में आप देहरी पर बैठ करके रो रहे हो चार काम वर्जित हैं